kodwa ke sayibona apha phakathi kuyo xa sele siyifunda uba sisicatshulwa samanyanyani na na sifuna uvuselela mos ulwazi lakho andithi khandixelele ke wena wazintoni ngezinambuzane izi nambuzane sifuna ukuqonda ke ngoku awanda abantu bazintoni ngezinambuzane ii-great three zam ezintle zazintoni ngezinambuzane hmm asivile wazintoni ngesinambuzane wena isinambuzane siya siyabhabha heyi utsho ule ntsika siyabhabha omnye makakhabe ecinga wazi intoni yena ngesinambuzane onye ntando wazi intoni ngesinambuzane wena sitya intoni anikhumshi ezweni iflawa liyintoni yi-english okanye sesixhosa iflawa yi-english ngesixhosa yintoni iflawa yintyatyambo zitya iintyatyambo tya jambo okay masicingeni zenzani ilingoba ke ezinye zathini ziyancutsa zezipha zincutsayo yinyosi okay ezinye ziyancunsa ndiyayithanda nto sithi ezinye ngoba nothi zonke ziyancunsa ezinye ziyancunsa aha uthini omnye hayi bantwini bambala qha abantu abazi ngezinambuzane apha uthini wena e, e, eso ezinye zitheni ziluma abantu njengeziphi njengeziphi zeziphi eziluma abantu zeziphi eziluma abantu wena nangamso ibhungane uthi yaba lo yaba lo abantu ibhungane hmm, sakhe siyibone selunathini isicaba siyabaluma naso abantu ne okay ezinye khendi ezinye ziyabaluma abantu utshiwo bafondini ndifuna uqonda ke uziva njani wena xa ubona ezinye izinambuzane masithi apha efestile bekuvulwe ifestile apha eklasini kufike kuthi bzz kungene iinyosi ungaziva njani uzokoyika umntu eyi-one singoyika soke sithini esethi yo siyoyika nezinyosi besoyika sithini simaleke yo nezinyosi ne so ezinye izinambuzane ziyabathini abantu ziyoyikeka and ziyathini nazo ziyoyikisa ngoba awunoyoyika mos into kanti ayizukuwenza ingozi ne ezinye ziyo ziyoyikeka kwaye misi kwaye ziyoyikisa ndiyabazi ke abantu sebezibizile izinambuzane kodwa ndifuna undixelele wena zeziphi ke izinambuzane ozaziyo ndinayo nemifanekiso yam apha eza kunceda zeziphi izinambuzane ozaziyo wazi esiphi isinambuzane wena inga wazi u usiqhathi unyantsi sisinambuzane usiqhathi aha unyantsile good boy isinam wazi esiphi wena sithando sam esihle wazi inyosi bese siyibonile nenyosi khandixelele inyosi leyo Undikhangalele ngeyiphi inyosi apha kula magama ethu? Hlala phantsi ke mpuni kaloku. Hlala phantsi ke mpuni ndiza kubonisa. Uzawuvela uthi xa nantsi inyosi miss. Xa ubona inyosi uthi nantsi inyosi miss. Yinyosi. Okay. Mhm. Aha, nantsi inyosi incamathele ke ndoda. apha egcamkwayo very good nkosi mntana omhle ndimthandayo ha ngubani oyaziyo uba le yintoni yona andifuni mntu uzawukhwazi hlala phantsi ngeempundu zakho hlala ngeempundu zakho hlala phantsi ngeempundu bandini izindawo iimpundu eso hlala ngeempundu zakho phantsi enkosi ubani oyaziyo uba intoni le haha hayi ubani oyaziyo unangamso intoni le uthi unangamso intoni le yi-dragon fly i-dragon fly eli gama yi-dragon fly sisixhosa inoba yintoni ngesixhosa niyayazi kubani oyaziyo ngesixhosa yintoni ngesixhosa Na ndizokuxela into nam bendingayazi uba ngesiXhosa ithini na. Kwafuneke ndihambe ndiyobuza kutata, tata uyayibona le nto yi-dragonfly azi uba ngesiXhosa yintoni na. Wandixelela utata wathi le nto ngesiXhosa yinguhlabamanzi. ngubani kunoba kutheni kusithiwa nguhlaba amanzi nje inoba kutheni kusithiwa ke um, asivile inoba kutheni kuthiwa nguhlaba amanzi um ihambele ezantsi kwamanzi ihamba phi phezu kwamanzi ibe nento ingathi apha emanzini yenjenje apha emanzini iwenza amanzi angathi ayajikeleza ne okay nguhlaba amanzi ke lowo bani umntu okwazi ukufundela gama lethi hlala phantsi hlala abana ke bawume ngenya no hlala ngeempundu zakho phantsi kaloku ngeempundu phantsi okay masijoy a-a uphakamisa isandla qha utsho xa ubona uhlaba amatsi uthi nanko nanko mis ehe uyamba nakuhlaba amanzi izizomncamathela ke ndoda so ithi loo nto i-dragon fly yintoni igama layo lesixhosa nguhlaba amanzi okay